Sobre estas cosas, lamentablemente se viene faltando a la verdad, se viene desinformando. Primero fue el candidato a la presidencia, el doctor Tabaré Vázquez, que dijo hace cuestión de un mes atrás, lo mismo que repitió hace pocos días la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mirta Yance. Ambos han coincidido en decir exactamente lo mismo. ¿Qué fue lo que dijeron los dos? Acá se ve muy chiquitito, salió en el diario El Salvador, en los medios de prensa, dice, si un menor ingresa a la cárcel, a la cárcel de adultos, lo van a violar. Lo grave de esto es que la reforma no prevé en ningún momento que los menores de 18 años vayan a las cárceles de adultos. Van a ir, como lo dice expresamente, a un instituto especializado que no es la cárcel de adultos, no es el CONCAR, no es Libertad, no es la cárcel de Maldonado, no es la cárcel de Rocha, es este instituto. Entonces, o no leyeron la reforma, o si la leyeron, no están diciendo la realidad.